弟兄姐妹，大家好，还是在新年期间，所以恭祝大家啊，新年蒙福，身体健康，还有心想事成。那嗯，我稍微报告一下，哦，马太牧场就是过去做这个嗯灵修嘛，一百五十篇诗篇的灵修已经讲完了，就有真言哦，真言不是每天灵修啦，哦。 那呃，或许以后啦，不过现在只是说讲做人道理，所以是一种分享。一周有三次来分享，嗯，现在也大概也是走到一半的啦。好，那希望是你们有机会有收到哦。连接下来呢，我有一个新的频道，那就是呃讲这个呃也是做人道理啊，不过呃对象呢就不一定是基督徒啊，没有。 分基督徒不基督徒，呃，是在当中是讲呃辅导啦，呃家庭教育啦，啊心理学这些这方面呢，啊是希望是呃这样能够跟一些还没有信主的人有一些的沟通交流的机会，并且也变成是一种啊激发啊思想人生的一些的问题啊好，所以呃也是非常适合的，这个是明天。 明天我将会呃开始啊，那个是每一天都有的，但是特别一点是什么？呃，就是写字啊，我是应该是这样讲了哈，啊，就是写呃刚呃就是呃写行楷了哈，虽然不是做的写的很美了啊乱跳了哈，不过觉得是我们华人的文字让它保留下来啊，这是我多年的一个想法。 哦，然后这一回也逼我自己好好的慢慢写一下了。不过我是呃，真的是要要学了，好要学，啊，对那文字里面又有文化嘛，所以呃，希望呃有机会的话，大家能够呃来去，呃，你可以上网找马太牧场，应该不是找马马特牧场，因为新的频道你可以找的就是平凡人啊，我的这个播道叫平凡人，YouTube 里面的平凡人，啊。 啊，应该可以找得到吧？啊，呀呀，这另一方面，我要跟大家呃说声对不起。原本就是，当然我的孩子呃要出国读书，我当然是知道的啊。但是呢，我我却不知道说他明天要出国，今晚说哎要跟我们一起去吃饭啊。这个是昨前天才知道，还是昨天我都忘记了才知道的，所以就很没有办法。你都知道啊，我希。 惯性都是跟你们 online 来见面会比较亲切嘛啊，但是这回啊，抱歉抱歉哦，所以请呃见谅。那嗯，我在这个二零二二年呢，我要跟大家讲这个“笑傲人生”的一个题目，是因为在二零二二年，特别是在 COVID 的这个情况之下，虽然它是一个病毒的问题，但是这个病毒引发出了就是。 呃，国家的这个问题，啊，社会的问题，人际关系的问题，啊，财富的问题，心理的问题，啊，健康的问题啊，有很多。所以不同的人，可能他在这个呃一两年里面面对的这个呃处境，个人都有不一样。但是可以说，在我们面对这些处境的时候，我们怎样在二零二二年能够活得？ 呃，幸福开开心，不要忧虑烦恼，能够真的是笑傲 <laughs> 我们的二零二二年，这个真也不是这么。 简单的哦，那我们都知道基督徒他呃，应该我们基督徒不是说呃呃都是活在天堂里面，每天哈利路亚的哦，对不对啊？基督徒也是有我们基督徒的一些的问题，我们会流眼泪，我们也会有病痛，我们有失意的时候，我们有失败的时候，我们有不足缺乏的时候啊，因为。 魔鬼、撒旦呢？啊，总是会在当中来知道许多的困难问题，来在当中来呃，给我们呃许多的挑战啊，给到我们有软弱、失败。但是我们不怕，我们虽然还是会有面对这些呃问题困难，但是我们有主来帮助着我们，在需要的时候他会伸手给予我们啊啊一个帮助啊，所以呃。 我们真的是啊，祈求主来帮助带领着我们。以下的时间，我们一起祷告，天父上帝，我们感谢主你，让我们在线上能够有机会一起的来敬拜、赞美主你，并且聆听主你的圣言。 祈求主你的宝血洁净，让我们能够呃得到你的赦免，坦然无惧的来一起来思想你的话语，并且有圣灵打开我们的心，让我们谦卑来受教。我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名。那我们就呃。 啊，今天的经文是：耶和华是我牧者，我必不致缺乏。他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。他使我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走一路。我虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在，你的杖、你的竿都安慰我。 在我敌人面前，你为我摆设宴席，你用油膏了我的头，使我的腹背满意。我一生一世必有恩惠慈爱随着我，我且要住在耶和华的殿中，直到永远。那把全部的经文一起读出来。 那但是重点呢，就是单单在第五节啊，单单是在第五节啊，或许再读一次吧啊，在我敌人面前，你为我摆设宴席，你用油膏了我的头，使我的父辈满意。我会通过这个单单这个经文来有四段跟大家分享，也是按着经文来分段的。 那就如我刚才所说的，我们人生是有敌人的啊，我们人生是有敌人的啊。这个敌人，当然你可以说环境上，你可以说人的事情上，你说我们个人的困境上，各方面都可能敌人。这些敌人可能就是使到我们非常的不舒服的。 那我们呃，在当中呢，我们首先要了解到，这个耶和华是我牧者当时的一个背景，也是犹太人常常有的背景。羊是弱小的，总会面对天敌的攻击啊。那我们都知道，狮子啦、老虎啦，今年是虎年哈，豹啦、豺狼啊，他们都是羊的天敌来的，就是他们很多时候就是在水边啊、草丛上，哦，就是在当中。 等待着机会虽然有牧羊者，但是他们还是在那边远远的看着你也好，静静的偷瞄你也好，总是在那边找个机会。如果有机会，你不小心的话，弱小的羊啊，通常哈都是囊中之物，给他们就是啊捉来啊，就是一命呜呼了。所以真的是呃。 我们作为信徒来说呢，就是我们不可以掉以轻心，我们要知道，我们真的是要小心，并且我们真的是要紧紧依靠着我们的神，让我们的神随时的帮助带领着我们。羊呢，假如是如此弱小，哦，又不要依靠上帝的话，那很多时候我们可以说是必败无疑的。 啊，所以我们真的是要靠主，我们可以笑傲我们的人生。那第一点呢，就是我们一定要确认的一件事情，什么事情？那就是说，经文说，在我敌人面前，人生有敌人。 那有些时候就是我们基督徒呢，我们就认为是说，我信了主，我就哈利路亚了。我信了主，我是没有敌人哇，我的环境全部改变了，我一切都好，一切都好。当然传福音的人有人就是这样的一个传啊，这个福音，它其实说实在是一种错误的，有些时候我也把它当成是一种误导性的啊。 那当很多时候，有些人他们信了主过后，他来到教会，他说：“哎，你不是说我没敌人哦，我我我哈利路亚喽，我没有困难，没有问题喽，我病痛全部解决。”但是事实却不是，所以这些人有些时候他们就掉头，他们就走了。所以有些时候呢，这个是误导的传福音啊，真的是要。 避免，但是在当中呢，很多时候为了吸引人， <laughs> 基督徒传福音又这样跟人家传啊。但是圣经经文告诉我们很清楚哦，说在我敌人面前啊，就是说我们难免有敌人的环境的不好，说是在环境里面啊的不好，最最长的是什么？ 当然是天灾人祸是没有办法避免，但是最长的还是什么？环境当中还是有敌人的，所以敌人哦，在我们的面前是摆在你面前，也就是在你的周围，我们需要有一个预备的心，他就在我们的近处、远处，在那边虎视眈眈的看着我们，随时要捕捉着我们，所以我们不要掉以轻心，认为哎呀，我信了耶稣基督后，我就不会有这种问题了。 不是的，圣经明明告诉我们，就是在敌人面前，而在你看圣经里面的圣经人物啊啊，整本圣经里面，你会发觉到以色列人、犹太人信啊那些上帝重用的人，其实都面对敌人的，哪一个是逍遥自在、没有武敌人呢？没有，他们都有，特别是就啊这个犹太人还多灾多难，很多的。 问题，所以我们的环境的恶劣，好像现在的说啊，这个啊，你说这样基督徒就不会呃中那个 COVID 啊，基督徒就不会有这个呃呃呃现性啊变种的时候啊啊 Omicron 啊啊不会吗？基督徒就呃不会生意失败吗？基督徒就不会有呃人际复杂吗？啊？ 对不对？不是的，我们环境的这个病毒的问题，我们也是一样啊。说基督徒不重，呃，信的人才重，还是什么信的人不重啊啊，不信的人才重啊？这个都不是的。你只要活在世上，这个世上会发生的任何事情，都会啊，在基督徒的身上。所以在敌人面前，我们难免是有敌人的。所以环境的敌人啊，病毒的问题有啊，今天啊。 呃，就是你啊，可能你呃，你的孩子也给你制造很多的问题啊，你的亲戚啊对你很不顺眼啊啊，讽刺你，你的朋友啊讨厌你，你的公司的上面的上司不提拔你，下属不支持你，甚至有些时候你在家里啊吵吵闹闹，跟你的还没有信的，或者甚至信了 <laughs> 基督徒。 好的叛逆就有很多问题，你包括你在教会里面也可能有这个敌人的问题，对不对？所以除非你是活在深山野岭里面哦，不吃人间的烟火啊，就是做罗宾逊的话，那那就可能了。但是你没有这种敌人啊，没有这些敌人呐，但是你可能有野兽为你的敌人呐，老虎啦啊，啊蛇啦。 实质的出面也可能的，所以你不要假想说哦，信耶稣啊，我就是人见人爱，人家看到你哦，感谢主，感谢主啊，信耶稣啊，身体健康，没有病毒侵扰啊，信耶稣啊，事业有成啊啊，每天只是等待被提拔啊，事业啊啊，信耶稣，孩子读书很厉害厉害啊。 现实不是啦，你传福音，或许你要吸引别人；讲道的人可能哦 <laughs> 要误导性，我不知道了哦。但是现实没有这回事，你是有敌人，而且是在你的面前，是看着你、盯着你，所以你需要有一个预备的心理。 就好像圣经所说的，魔鬼如同吼叫的狮子，偏地啊运啊展，偏地运行，减少可吞吃。的如果你认为没有撒旦魔鬼，你认为啊撒旦魔鬼啊没有什么好怕，你认为在你的面前没有敌人，没有小人。 没有对不起你的人，没有呃讨厌你的人，你认为，那你没有一个预防的心，也没有让自己建立起一个生命，啊啊啊嫩力的心的话啊，你这种心态，那很容易呢哈，敌人一来一咬你就完了，或者困境一来，人的攻击。 人的话语，人的伤害，你也倒了，你就离开信仰去了。所以，第一点是你要啊，在当中提醒自己，这样的我们信耶稣信来做什么？像我们有敌人的话，信来跟你跟不信的也不是一样。但是不一样的是，当你有敌人的时候，我们的主是看得到的，他就会在当中随时的来帮助你。 圣经说：“你有敌人，但是我为你摆设宴席。”神预先给我们得胜的一个庆祝，他预先为你摆设宴席，这个是有一点是矛盾跟莫名其妙的。因为为什么？当我们人有烦恼、有困难、有不爽的时候， 啊，我们很多时候我们的那个反应就是心情不好，饭也吃不下了，也不愿意跟你讲话了，我也躲避你了，我逃到一个角落头，啊啊啊，偷偷的去呃哭啦，去烦啦，去忧啦，去虑啦这这些等等。我我在那个时候，你你在请我吃好吃的东西，山珍海味，我都没有胃口。哎呀，我那里吃不，我也吃不下，所以。 你人也会情有可原，哎呀，他都面对这样困难，他有这样的烦恼，那你你什么给他吃好的，他那吃得下。 还吃不下，但是在圣经这里有一个矛盾，是说在敌人的面前应该是忧忧虑虑、烦烦恼恼、没有心情的时候，神却为你摆设一个宴席。当你说宴席的时候，你会想是什么？宴席时候，你庆祝孩子的满月，你庆祝生日，你庆祝长寿，你庆祝什么的时候，那这宴席都是一个欢喜。 开心的一个场合，哦，心情会很好的。你不可能庆祝一个宴席，然后你苦瓜脸，然后心情很不好，然后脸臭臭。哎呦，去的人都看到你莫名其妙，对不对？但是神就是为你摆设了一个宴席，所以呢，有敌人，但是又有什么？又有宴席给你洗了。这两个其中就是一种矛盾来的。 但是这就是上帝的作为，所以我说我们基督徒啊，会有人生有敌人，但是没有信主的人有敌人会怎么样？忧忧愁愁，烦烦恼恼啊啊，很痛苦啊，没有帮助。但是神却是什么？你有敌人，但是我为你摆设宴席，我已经预祝了，预祝你必然得胜有余，所以你不需要去害怕。 所以在敌人的面前，上帝为你摆设的宴席啊，真的是这个是很特别。所以我们作为基督徒呢，就是要有这个调整的心理，就是说我虽有敌人，但是神为我摆设宴席，我最终是得胜者，我最终呢是能够有宴席来庆祝的，我最终呢是一定得胜的。 因为我可以笑傲我的人生的，啊，就好像你看啊，比如啦，《龙门客栈》里面，哇，那个拿着一把刀，胡子很很多的，然后人很多进来，哇，其他的那些客栈的人哦，看着就怕的就跑到来，躲在一个角落头的，哦，有一个躲在角落头的，他就。 呃，继续呃，他的这个呃吃喝他也不管了哈，但是就在这个时候，哇，那个的，那个他的这个拿着大刀的时候，奇怪，这个啊莫名其妙哦，大家都跑了，为什么他还仍然还坐在当中呢？啊，这些戏哈，你知道，每次哈刀一出的时候，他们就跑到旷野哈啊，跑到一个草地上，然后又继续来打打打，对不对啊？对不对啊？ 但是你会发觉到，在这种情形哈，那个风一吹，哇，胡子飘了，衣服啊的长袖也飘起来。你就看那个啊啊，武林高手哈，他就是这样看着天，哇，那种气势哈，笑傲人生的气势，是我们基督徒应该有的。 但是很可惜的哈，有些时候上帝已经为我们摆设宴席，给我们必然得胜有余。但是很可惜的，很多基督徒啊，哈，顺顺利利的哈时候，他真的是可以消耗你他的人生了。哇，他这个感谢主、赞美主、感谢主、赞美主，消傲人生了啊，对不对？但是当他什么真的敌人出现在他面前的时候，他没有办法消耗人生的，他头没有办法提起来，他只是都头低。 低了，他面对困难问题的时候，他烦恼忧愁了啊，他真的是茶饭不思了，然后到处去找人家，哎呀，为我祷告，为我祷告，或者神职严重的话，还有各种的埋怨哈，为什么是我啦？啊啊，为为什么我信主没有顺顺利啦？为什么有敌人啦？啊，为什么啊我有人攻击我啦？啊，为什么我没有被提拔啦？啊啊，为什么我孩子不听话啦？啊等等啊，但是。 第二点告诉我们，你有敌人，但是神为你摆设筵席。你要知道，你要预备心有敌人，但你也要有一个坚定的心，知道你必然是得胜的。第三点呢？按照经文来说，第三点，你为什么必然得胜？因为神用油膏了你的头。 这是什么意思呢？是因为在犹太人的当中的背景，他们你大都知道，就是喜欢用橄榄油啊。他们用橄榄油，然后这橄榄油很多时候是祭司、祭司啦、君王啦、先知啦啊，这些重要的人啊，上帝都会在众人面前把他显了起来，然后高他啊，高莫他，给他特殊的托福， 责任啊，所以他的地位就比较非凡，是特别恩高他的。所以啊，犹太人有这样的一个背景啊，高他。但是在我们新约的时候，我们大家也知道，我们是被什么？我们也是被拣选出来，然后我们也被选为祭司。也就是说，在新约的时代的基督徒啊，每一个基督徒都是被拣选出来，然后。 被啊恩高为祭司，你也有这样的一个托福跟特殊的一个身份地位，所以首先你要知道的是说，为什么你会得胜啊？是因为你是神用油高了你的头，你是被高抹被拣选出来的，你是特殊的，所以你要知道你是特别的人。 你是被拣选出来的人，你是神所爱的既然是神所爱、神所拣选的话，那上帝必然会看顾着你，所以你也必然是得胜的。另一点呢，就是因为你是被保护的。犹太人的背景里面都很喜欢用橄榄油，也很多时候非常的好客啊，好客。所以有客旅来到我的家啊。 他们常会用橄榄油加上一些液体，这个液体听说是凉凉舒舒服服的，所以在炎热的环境底下，你进来我的家的时候，除了跟你洗脚，然后供你一些食物后，然后啊，我会在你的额头上啊抹上这些橄榄油，给你凉凉舒服舒服的一种感觉。为什么呢？那就是说他看为你是一种重要的人物，欢迎着你，欢迎着你，给你舒服的。 一个感觉是年纪比较大的，可能你就会知道啊，这个是什么？哎，这个就是啊，咕隆水，咕隆水。假如你是嗯，我不懂你们有没有经验啊？现在我们也很少啦。不过我记得我小的时候在新加坡的时候，我们有剪头发，嗯，那些印度人哦，跟你剪了头发好了过后，他放一些咕隆水啊，啊，放到你的肩膀，哇，你凉凉舒服，他就跟你玛撒玛撒哦，按摩一下了哈。 啊，但我不知道你你们呃呃其他国家的人有没有这个经历哦，就是给你凉爽凉爽。但是这个呃高木你的这个凉爽凉爽，它还有一个特殊的情形，也包括了是对你的一个保护。怎么样讲呢？因为羊啊，羊真的是笨笨的了哈，你会看到，假如你看到。 羊群呢？有些时候你会看到羊一直在那转转转转转。那为什么羊一直在转转转转转转啊？因为它它就不知道它转转转为什么。原来它可能有一些飞虫在它头上转来转去，转来转去，所以它又不懂怎么样把它 <laughs> 赶赶跑，所以它它就是这样转来转转转转。有些时候就会去呃撞到树丛啦，撞到树啦啊，然后有些时候撞到同伴呐。 哦，然后可能就是打架啦，然后总之就会因为转啊或啊，然后或者是伤害到自己，我就就会呃呃呃呃呃需要治疗。所以很多时候啊，傍晚的时候啊，主耶稣告诉我们啊，他是呃羊的门嘛，羊的门也就在羊圈啊那个呃，主耶稣就在那个羊的门的那个地方啊。 那个羊的门主人啊，牧羊者就会在羊的门上啊，羊进来了，连算一只、两只、三只，一只算算，然后看到哎，假如看到那个羊啊啊有撞到他的头啊啊有受伤的啊，这个就拿了这个啊橄榄油加加上那个液体凉凉的哦，做有医疗治疗一哦，然后涂在当中帮助他做医治，所以这个是有一种是啊这个。 呃，用油这个油和高你的头是帮助你有做呃拣选你啊，你是特殊的，我就爱护你啊。讲这个油啊，拣选你也等于是我保护你啊，我保护你，你啊受伤的时候我就医治着你。所以这个对我们来说呢，在敌人的面前，你很多时候，嗯。 是一个事实，所以敌人，呃，会不会，呃，呃，伤害你啦，攻击你啦，搅扰你啦，甚至，呃，生意是被欺骗啦，呃，就是在工作上被踩啦，啊，某，呃，面对，呃，陌生人啊，被欺负啦，然后，呃，你可能有许许多多的这些，呃，被伤害、被欺负的一些的，呃，经验，哦。 但是你要知道，你要知道，上帝已经拣选你了。你被拣选，上帝特别眷顾着你。你被拣选，上帝会保护你。当你省时是你真的啊，进入水深火热啊，心情非常糟啊，真的很痛苦，很缺乏，很不足，各种啊的困难问题领导你的时候。 不要说上帝哦，由高了你是一种对你的保护、对你的关注、对你的医治，所以你要有这样的一个肯定和把握。那我们第四呢，就是使我的福杯满意。那哎呀，有敌人，你怎么福杯满意？ 就福杯满溢，就是喝百事可乐，喝可口可乐，那个杯跟你倒倒倒，倒呜流出来，倒呜流出来，哇，唰唰唰唰唰，停了停了停了，流出来，福杯满溢是就是这样，多到哦，你本来是想，哎，到了四分之三，好了，停了就够了，但是它继续流，继续流，你想象不到的这个福气一直源源不断的，哦，不绝的。 流到你的面前，给你去享用。我们的人生里面苦悲啊啊，苦酒满杯啊！大家年纪大的都可能知知道哦啊，就是说人生里面有很多不如意的，很多困难问题啊，啊，就是叫你很烦恼的，叫你抬不起头的。你怎么去消傲你的人生？对不对？很多的困难问题摆在面前啊，你怎么开心哦？ 没有没有办法的，所以很多时候在这种情形，你就是什么，你就消愁了，你就喝酒了，你就逃避了，你就麻醉了，啊啊，你你就呃呃呃呃，就呃忧忧愁愁，烦烦恼恼了。但是在这边去告诉你，福杯满意，你的人生里面这么多的困难问题，怎么样去福杯满意呢？那我们看圣经里面。 就有这样的一个例子，这个例子是莫迪改的啊，莫迪改啊，就是在以斯帖记里面，以斯帖记里面有这个叫做亚哈水鲁王，亚哈水鲁王他娶的一个太太呢，王后呢就是以斯帖，那以斯帖他的这个叫做堂兄就是摩迪改，他养这个以斯帖的，所以一个是亚哈水鲁。 一个以斯帖，然后摩地改，然后在这个呃，雅哈水鲁下面有一个叫做哈曼将军啊，这只主要是四个人物，哈曼将军，哈曼将军他就是跟这个所谓的呃犹太人呢啊过不去啊，然后又人又很骄傲，他只愿意在雅哈水鲁王啊一人啊就在他上面，其他全部都要在他下面，所以他就要啊。 全部人给他吓败了。莫迪改呢啊就不愿意跟他下拜啊，然后这样就惹来了一个杀身之祸，因为啊这个王知道了，但是这对啊犹太人来说，可能是除了莫迪改之外呢，其他的啊犹太人也可能面对一个灭族的危险啊啊这个这些人都是不听话的呢，可能灭族的危险。 最终没有办法，没有办法，没有办法的情况之下，以斯帖他进入啊王宫，跟王讲述这件事情的。后来结果的结果是怎么样呢？结果结果就是这件事情看来对犹太人是一个灭族的，对莫迪改是一个杀头的啊。但是这是一个祸来的，是一个祸来的啊。但是因为啊。 因为啊，上帝的揭露的话，结果去到啊，怎么样呢？哈曼结果他就什么？结果他自己死了啊。所以莫迪改的这个呃身份地位提高了，然后啊，权位也高了，财富呢，这个听说呢，这个哈曼的财富也给了莫迪改了。 所以在这件事情来看，我们表面看到哇，祸了，祸了，祸了，苦了，苦了，苦了。但是上帝揭露的时候，祸就变富，就变成是一个变相的祝福了。这是我们可以说是没有想象得到的，又 <laughs> 想象得到的。 上帝的祝福，所以希望在二零二二年，经历了这两年的，呃，算是呃病情带来的许许多多的，啊，相关联呐，间接或直接给我们许多的问题，国家的问题，呃，病情的命题，身体健康的问题，人际关系的复杂问题。 然后财富的问题、事业的问题、呃呃、财运的问题、嗯啊、忧心种种的问题啊，各方各方面啊，我们真的是二零二二年，很多人都忧忧愁愁。那我们希望我们基督徒，虽然我们也可能会面对呃各种环境人为的各方面的冲击啊啊，是因忧谷，还有敌人面前。 但是，我们就相信呢，我们的神在当中是为我们摆设宴席的，是我们必然得胜的，也必然在当中呢，他一定会给我们福杯满意，因为我们是他用油膏的啊所被拣选的，他必会保护看顾带领着我们的一生。 我们一起祷告，天父上帝，祈求恩主帮助着我们，在二零二二年，对我们许许多多的人还是一个未知数。我们前面是怎么样的日子，真的没有人可以有把握。但是我们却能够有这样的一个把握，知道主已经应许了，你就是我们的牧者，所以我们在当中是可以啊去笑傲我们的人生。 那我们需要的就是一个信心，我们需要是一个肯定，所以祈求主圣灵充满我们，我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。谢谢大家，啊，拜拜，上帝祝福大家。